えーえー、こちらはあの毛利の行船、えー、真ん中にいますのがあ毛利元就それから吉川広家と小早川の2人の息子これもう長男が亡くなった後の柄を仕上げてあります、えーそ完成しますとこういうものになるんですけどもわかりますかこの3人とこれがあの鳥居ですね広島で有名な。 で、えー、どうなってるかすていますと、あの、こちらが先ほどの、お下書きです。下書きがまあもう見ての通り、結構本当にオラフで立ち位置と何をここに書くかを書いてます。で、最初これ見てもわかるけど、えーと、こちらの方に先に、あの、書類があったんです。で、仕上がりの時はこれがこっちに来てます。 いや、なぜかっていうと、実はここが本の開きで、ここがぞになる。ぞになって、えー、これが隠れて切れちゃうというんで、この鳥居を左の方に持ってきました。え先ほどのお下書きをお重線を入れて丁寧に仕上げたものはこちらになる。もうかなりいろいろと線がしっかりと書かれていますね。 でこれは水源と鳥居を表してます。で、これをもにあの切っていくと、こういうふうになります。こちらはあの先ほどのコピーを取り仕組みペーパーに移して、で、切ってきたものですね。で、実際にはこのそれとその黒い紙を重ねて、これを切っていく。で、これは切った方の本体になりますね。 でこれをブラあのスパッタリングになりブラッシングしていくとカラーのこういった綺麗な作品になります。で、えーと、ここにはないんですけども、えー、こちらが同じ技法で作った信長ですね。 信長のこう家紋、そしてこれ全部、あの、マスキングと、それからスパタリングだけでここまで仕上げてあります。あと、色紙を、この下に敷き詰めて、え仕上げている、小田信長。もう、小田木工の信長ですね。これも本当に、あのー 今こちらに展示してある真と同じように切って貼って、で、色紙を入れて、あとはスパッタリングとブラッシングをしている、それだけのかなりシンプルな方法でご仕上がってます。えー、こちらのブラがなかなか表に出すことはないんですけども、期間中6月6日まで、えー、展示してますので、ぜひ、えー、お立ち寄りいただければと思っております。よろしくお願いいたします。 こちら、あの、現在、あの、東京交通会館、JR 有楽町駅前にありますので、こちらの2階の方に、2階の方の、2駅ギャラリーの方で展示していますので、ぜひこれ、リアルに、あの、生年な見ていただきたいと思っています。あの、これ、写真で撮るの、あの、OK ですので、ぜひ、これ、Facebook や Twitter に上げていただければと思っております。ぜひ、おいでください。